Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a merge. Nu întâmplător sunt aici, în spatele meu sunt niște gratii. Uh, pentru mine a merge înseamnă a zbura. Astăzi mi-am dat seama. Uh, ehm, m-au, m-au inspirat uh, doi uh, dintr-un cuplu care erau lângă mine în metrou și am mers cam mult cu metrou și din... Uh, adică le-am ascultat și convorbirea și el o învăța pe ea ca să ceară mai mult bani la patron pentru că mersul până la job este destul de lung, o oră. Și mi-am dat seama că atunci când îmi place să merg la jobul respectiv, nu contează cât timp fac pe drum. Pentru că tot timpul am ceva de făcut la mine. Fac un text, nu vreau să mă dau deșteaptă, știi? Dar chiar uh, de exemplu, dacă mă chem la o filmare și mă și plătești, wow, deci vin zburând. Uh, și la grădiniță îmi face plăcere să merg. Cu trezitul e mai greu, dar a merge nu este așa o corvoadă. Nu știu, mi-aș dori foarte mult ca toți românii din țara asta să facă ce le place și să învețe să câștige bani din ceea ce le place. Să nu se mai ducă așa cu Ha, cu arcanul, zici că ia în armată când se duc uh, la job. Asta e. Pentru tine ce înseamnă a merge? Ciao.